Bonjour à toi Tu m'as peut-être déjà vu dans une autre chaîne qui s'appelle Toon Studio Prod et aujourd'hui c'est un grand jour car je vais lancer ma chaîne perso où je vais pouvoir parler de tout ce qui me passionne d'autre que Disney évidemment même si je parlerai aussi un peu de Disney et du coup euh, si ça t'intéresse et eh ben abonne-toi tout de suite et j'ai fait un petit générique spécial pour euh, te montrer un peu l'univers de tout ce que j'ai envie de faire. Ça sera du vintage, du rétro, du cinéma, de l'art, du dessin. Enfin tout ça quoi, tout mon univers du coup j'ai envie d'en faire une chaîne, euh, des courts-métrages, plein de, plein de jolis trucs. Du coup, bah, je te conseille de t'abonner si ça t'intéresse et je te fais plein de bisous. kind of music men hum or whistle when they feel on top of the world.